la necesidad de la gente. O vosotros sois conscientes de que os, o votó esas personas, o vosotros estáis ahí por cuatro años para darnos larga. Pues no, lo que queremos es una solución inmediata a esas, a esas eh, propuestas de emergencia y, urgente que ponemos las plataformas de afectados por la hipoteca y posteriormente seguimos negociando todo lo que haga falta. Pero cuidado, eh, que los primeros que os dieron la espalda fueron los bancos. Entonces, tenerlo en cuenta y empezar en cada, en cada ayuntamiento donde vosotros estéis representados a, rechazarlos como representantes vuestros y a, haceros insumisos ante esos bancos. Porque si no, otra vez volvéis a darnos la misma espalda de cara muy bonita frente a la fotografía, pero luego a la respuesta a las necesidades de cada persona, de cada pueblo que está representado vosotros, no lo estáis haciendo así necesitamos de una vez por todas una respuesta clara y no nos podemos tirarnos del tiempo. En síntesis, la respuesta fundamentalmente es que una Ley valenciana de habitación va a estar en No Mes o un año y las plataformas, el y la aprobación definitiva. y nosotros hi ha desnonaments tots els dies i, per tant, front a aquesta situació i davant de la negativa de la banca, com han explicat, necessitem la novament. Llavors, anem, si voleu, anem a correr i anem a donar respostes també. N'hi havia alguna persona que volia dir alguna cosa? Jo m'he de fer una puntualització, ah, part Aparte, añadir más. Eh, no simplemente están los bancos los que van, nos van a hacer presión, sino también las grandes las empresas de hidroeléctrica, etcétera, etcétera, que probablemente tengan un poquito más, mm, no sé cómo explicarlo, pero sí un poquito de mala puñeta porque ellos tienen una llave muy fuerte, que es, la luz del ayuntamiento, etcétera, etcétera. A nivel de ayuntamiento se pueden hacer grandes cosas pero tampoco tener en cuenta, o por lo menos lo que yo veo, que no puede ser un esfuerzo directo a servicios sociales, tiene que ser un esfuerzo de todo lo que es el ayuntamiento, porque si no, servicios sociales se iría a pique, ¿vale? Eh, bueno estén Bueno, estén hablando de un procedimiento legal como com una ley, los plazos suelen ser que, ahorita sí? que meses sí? los meses ser eh, feta per procediment d'urgència i podríem tardar menys. Eh, el, que vol, que volem manifestar des d'ací és que nosaltres, i jo com a grup que soc de Podemos, que estic en un grup que no està dins del govern, nosaltres eh, estem fent una tasca propositiva de mesures que ha de fer l'executiu. Nosaltres estem en el poder legislatiu, que hem de fer? Treballar en lleis, i si ens proposeu que fem una llei en la que ja s'està treballant, eh, aniran una en paral·lel de l'altra i no avançarem, sigui, tindrem dos lleis que se resoldran a la mateixa hora, en nou mesos, però també podem fer propostes, proposicions de, que insten a l'executiu a fer coses. ¿vale? A fer coses de les que heu recollit així, com que, per exemple, parla la companya de de la pressió que fan les hidroelèctriques. Pues, des del nostre grup parlamentari estem preparant una proposició per a que no... Ah? Bueno, tendré que decir... Nos estáis... Disculpa, nos estáis diciendo que hagamos cosas y cuando os explicamos las que hacemos... O sea, no podemos salir por esa puerta y hacerlas ya. No, no. Eso, no va a ser. Nada más respetar las palabras de hablar. ¿eh? Cada uno que diga lo que tiene que decir y después a ver si se entendemos. El dijous en el plenario tendremos un debate sobre una propuesta de que las eh, hidroeléctricas no pueden cobrar a las personas que no pueden pagar. ¿vale? Y que se esconde de un fondo que van reclamar ells a Europa per a fer eh, renovació del, de, de les instal·lacions que no han esgotat i que tenen ahir els diners que se'ls han quedat. Pues d'ahir que vagin descomptant el que, la gent, el que la gent no pot pagar. Podem fer mesures d'aquest estil, o per exemple, anem a demanar també, encara que ja ens han dit que és anticonstitucional, que vale, els, els compromisos que té l'administració valenciana en bancs d'estos que s'han alçat de la taula i se no se poden cancel·lar immediatament perquè tindria repercussions per a, per a nosaltres, per a nosaltres que paguem els impostos. bueno, però no vos, aneu a, no vos anem a fer un contracte més. No? Seria una mesura de pressió. No anem a contractar res més. Nosaltres proposarem això a l'executiu per a que ho facin, però l'executiu no està així. Ningú dels que estem així estem en l'executiu. Vale? seria... Deixar la paraula. Bueno, jo, de forma, si algú vol comentar alguna cosa... Jo sí que voldria dir-te una cosa. A veure, sí que és veritat que en el cap de la conselleria està fent una llei valenciana de la vivenda, però resulta que nosaltres, eh, si en els plaços d'una nova llei valenciana de la vivenda són de 9, 6, 9 o 12 mesos, nosaltres no podem estar així, company. No, no, mira, nosaltres necessitem que l'executiu estigui al costat de la gent i les diga als bancs que no poden tirar a la gent. Entonces, os demanem una categoria més que una mesura o una proposta. Volem una llei de mesures superurgents, superurgents que permeta ficar-me al tema dels desnonaments. Per exemple, llavors, eh, que hi ha bona voluntat de fer un procediment, estem d'acord en aquesta bona voluntat, però nosaltres el que no podem estar és nou mesos, o sigui, patint tots els dies lo que acaba de decir la compañera a vos ¿os demanemos un esfuerzo legislativo? no se trata de que dos leyes en paralelo, no, no, una va a Cádiz y la otra va a Aragón, que está Y a vos lo que vos demanem es la posibilidad, vosotros, y os digo una cosa, eh, nosotros en Cataluña sí que es verdad que a intentar hacer y se ha conseguido. en este momento, en Murcia, Precisamente los els dos grups políticos que heu hablar, Podemos y el PSOE, han, presentado han os la pueden pasar. Una tenim, la tenim. Y ciudadanos que yo sabía, no, pero si es que sí, encantaría, porque no, pero Sí, no, lo que pasa es que la Si m'acaben d'enviar, si, és, si és de Múrcia i també estan Ciutadans, perdó, Ciutadans no, també. No, no, perquè vostè ho va comentar l'altre dia, vaja, l'altre dia ho vaig sentir. Sí, no, és que... Si jo ho vaig fer no, però que, que, si que no és un no. problema de pique, és un problema no, de ojalá siga. No, però jo, jo és que a mi m'han enviat un text, perdona, m'han enviat un text que me diu subscrit per Podemos i per, per PSOE però si és per Ciudadanos, millor, millor. Entonces, Vol dir perquè hi ha unes qüestions... Millor, que tenen que veure en canvis, però jo també he dit el mateix amb els companys, ojalà, això, jo tinc la situació de vosaltres, que vaig dir no entenem aquesta situació, perquè polític no vol dir que sigues, que no t'enteres del que passa al voltant, vol dir que també tinc amics que tenen situació. Nosaltres no som una part, no s'ho cregui això, nosaltres som part també de la, de la societat, perquè a vostès es porti la vida i a nosaltres es porti la vida. Nosaltres no estem així perquè siguem més llistos que els altres, la autoestimació té una certa voluntat de treballar per la gent i tal. Ho podem fer millor o podem fer pitjor. Però jo també dic que no és tan fàcil les coses en canviar una llei de l'Ucra. Demà tots els Ciutadans que proposem? Tu vas proposar un canvi d'articulat de la Constitució. No? Vas proposar, de fet, que s'expropien vivendes als bancs. tot el programa nostre una hi haurà plantejaments d'expropiar certes vivendes als bancs que el tema del dret d'aigua i llum sigui un dret constitucional que estigui blindat per la Constitució. Però tot això, sí, és el que diran que això no se pot fer de Guantanamo, jo ho entenc, això. Ara, què podem fer? L'únic que podem fer, com diu el company César de, de Podemos, és que nosaltres hem de presentar proposicions no de llei instant a l'executiu, que és el govern de la Generalitat, i escolta, mira, esta gent no podem esperar nou mesos. Mentre se tramita això nou mesos, a dia d'avui ja, ja que començar a plantejar, ja que veuràs un parc de vivendes ja, a les dues necessitats d'urgència. Això és el que se pot fer. És que jo no li veig altra qüestió que vol dir, li Jo li puc dir a vostè, li puc firmar el que vulgui. Em vaig fixar a porta i després ja vindrà vostè a buscar a mi si si la l'atendré, si no, no lo pero es que eso no és així. Jo si y me, firmo, me comprometí a hacer una cosa, escolta, el que la acompanya, en la vida ordinaria, cuando una persona firme algo, el y el en política potser no es així, pero haurà de ser així también a partir ¿O no? Yo sí quería... Una cosa, de